Thank you. поверне удар, криця на крицю, снопами іскри ти маєш від Бога безцінний дар, ти сильний, спритний, хоробрий, бистрий, з вогнем у серці і з близьком очей до перемоги. Ідеш крок за кроком, тобі людський, тобі пече, ти став твердим, та не став жорстоким. А ти я йду на ти, слово на слово, кулак на кулак, готуйсь до війни, коли хочеш миру, якщо не уникнути бою ніяк, пірнай в круговерт бойового виру, мудрим будь, обережним будь, сподівайся, на лиш не лише на вдачу, ти вибрав свій шлях, ти став на путь, ти впевнений, доля тобі віддячить. А ти, гати, гати, гати, кричали мені, а я йшов до мети, гати, гати. дійшов до ти хати, хати, хати, хати, я йду на ви, я йду на ти. несподіванка атака, ворог розкублений це добра ознака. Тепер наздогнати і добити. Не захопися, притримуй фланги, спина прикрита, резерви готові. Зібрав воєдино міцні фаланги від першої до останньої крові. А ти, хати, хати, хати, кричали мені, а я йшов до мети. хати хати, хати хати, я йду на ви, я йду на ти. А ти, хати, хати, хати, кричали мені, а я йшов до мети. хати хати. гати, кричали мені, а я йшов до мети, гати, гати, гати, гати, я йду на ви, я йду на ти, гати, гати.